아이 매지 가려 아 가는군요 네 언진짜 다이브 카페 어때요? ああ卒業の記念にね生徒たちがそれぞれ思い出の品を入れたんだよ 아, 할아버지와 함께 폐교해 온 호로는 타임캡슐에 무엇을 묻었는지 물어봅니다. 네네 오버 해드려うん何入れたかそれがさっぱ <laughs> まあ子供だったからねつまんないものを宝物のように宝物かあねねそれ僕にちょうだいほらに、うん、喜まないけど <laughs> じゃあさじゃあさじゃ <laughs> あさ俺にもちょうだいダメだよ開けられるものかわかんないじゃん どこ電話してんの東京の病院だよ母さんのこともっと優秀な医者に見てもらうんだそしたら絶対助かるからさかどこもかしこも空手見せろって言われるんだよね見せてやってもいいんだけどそれ空手でしょ空手診断書死んだんでしょおい、歌、歌死んだんでしょおい、おい、ね、起きろ、起きろ

僕もいつかはいろんなことを忘れてしまうのですか早く来て大変だったんだだっんだよ綺麗でしょ本当だ虹だそれとも忘れてしまうというのは本当は嘘でどこか胸の奥の方にしまってあるだけなのですかキラ キラキララずーっとずーっと奥の方にキラキラキララえそれじゃ母はあ望みがないわけじゃないただ今次の手術に耐えられる体力をねええ 미치루에게 희망적인 이야기만 하는 준이치 지켜만 보던 친구 마사키가 솔직한 현실을 이야기해 줍니다. 고마카스노이. 나가요 준이치. 우스와いけないぜ. 君のおふくろさんは助からない. 마사키. 想像以上に進行が早かった。通常4時間もかかる大手術が1時間足らずで終わったんだ。おかしいだろ。 つまり開いて閉じただけだったのさなんだよあんたバイトしてるってことはさ金があるってことでしょまあな주유소에서고우의화끈함에반한나나는그에게무언가부탁을합니다悪い奴をやっつけてほしいんだ 殺してほしいのうん熱はないねマジよいいかうちに帰って便所が流れないぐらいのめちゃくちゃでっかいクソしてんねなお友達が言ったことなら気にしてませんからえ弟が今他の病院の先生にも見てもらうように他の病院 東京の病院とかあごめんなさいあの別に今の病院がどうとかそういうんじゃなくてただいろんな先生に見ていただければなんてあだから全然諦めてないですから聖子今日塾あるんでしょ、うん、それまで外で遊んでくるゆうたも連れてってあげてね、うん

東京の大学でしょ、うん、お姉ちゃんお利口だから絶対合格ええじゃないって筆もないから。 飯全然手つけてないじゃんダメだよちゃんと母さん体力つけないとうん、じゃなくてほらちょっとでもあんあージョークジョークかわいい子ねゴーの彼女はいそうです小学生だってのホルの同級生だよああ今日はたまたま偶然嘘つけ入院してるんです お前が私のママもそう最初やさ人に近づいてママと結婚した途端そいつは柄変わりしてママ過労でとうとう逃げちゃってもう泣くなな分かった じゃあそれやっつけてくれるのああ殺すってのはちょっとオーバーだけど痛めつけて懲らしめてやればいいんだろ本当ああ宿題は仕上げ問題の345春休みなんで来週までやっとくように、えー、はい月謝袋後ろから集めてもらえるかな ですかうん後ろからまずガツンとね 어. 나나의 부탁을 들어주기 위해 고우는 한 남자에게 접근하는데 マジ嫌いなんだよねあんたみたいな人間が人違いだろ

お金かかるんだだからそんな簡単じゃないんだうちだって貧乏には変わらないけど父ちゃん大丈夫僕一人でそっかじゃあまた明日ななら私ももうちょっと付き合う分かったけど俺も付き合うけどよえ <sighs> 塾の月謝そうなくしちゃったみたいで。 もうずっと探してるみたいな聖子ちゃんにももういいからってそれなら見つかったよえいしそうな小取れたねそうだなやっぱり私心配だからちょっと見てくるああいや私ならまだ大丈夫だ歌おじいちゃんといい子にお留守番ねはいいや汚いなさあ洗っといて、はい、じゃあ行ってきますうん あみちるはい大学のことなんだがね落ちちゃったどうでもいいから嘘はやめろよえあんな強いパンチ丸ま初めてだよ酒飲んでボール振るありえねえだろ女子供だったら死んじまうぜそういうことするやつは もっと弱くて卑怯なやつなんだよママが入院してるってのも嘘だろまあいいやなそれよりさ弟のホルが下車袋なくしたってさずっと探してんだよ女だけどたまたま見つけたって言って届けてやるパクったってことになったら学校でいじめられんだろ お前が届けろななんで偉そうに俺も大人じゃないからさ悪さすんなよって分別臭く言うつもりねえよだけどだけどなんで貧乏人が貧乏人から盗むなよこの玉七つで虹色になるんだよなうんドラゴンボールみたいだななああと5人集めれば俺たちは虹色のせいじゃん 虹色の戦士お前がこいつを信用できるってやつに渡せばいい虹色の戦士かじゃあそれ返してえ大丈夫ですか ごめんなさいいえ僕の方こそ立てますかありがとう 見つけてくれたのねああやっと帰れるけどちゃんと入ってるよポロほらお礼言って、うん、ありがとうお前らバカか、うん、僕盗んだんさ私がえみちるはちょっとおっとりしてるけど純粋で優しい子抜けてんだよどっかこの間だってよ俺の一応らの背広 が強い単純なんだよあのバカオ <laughs> ロも生まれた時は心配したけど障害もなく育ってくれたおじいちゃんこれよなあいつはええ東京じゃないのんびり月謝袋出しっぱなしにしてるやつはねえし泣くならすぐに犯人探しなんだ お前ら田舎者みたいにボケっとしてねえんだよ泥棒が何言って取られる方が悪いんだよそんなのおかしいよいい勉強教えてやったのさうんありがとうあ気をつけるお前何お前まさか知ってたのか ざけるな金のう。郎よしできたぞはいこれでやってごらんはいそっと吹いてごらんおおまあまあまあまあまあまあ大きいうまいね私助からないわよね 言ってんだあなたの態度を見てればわかるだったら最後は家で過ごしたいの子供たちのそばで死にたいのどいつもこいつもバカにしやがって かね白が。やめて後ろ交番のお巡りさんに来てもらおうわよ勝手にしろよ捕まるくらいなら電車にひかれて死んでやるさちょっとほっとけよポロ泥棒は嘘つきだから死んだりしねえ わざごめんねいえだけど中学生かと思った大人っぽいねほーラー田舎もんますの簡単だな として教えることができる大切なものはいつかはいなくなってしまうものだって女装教育ってか <laughs> バカ言うなお願いしますうちに返してくださいいい加減にしろお願いします 子供たちのそばにそんなことできるはずないだろお願いできるかそんなことはいここあったまるよ あいつんバカじゃないの春のことまああんまり勉強はできないかなやっぱりだけど弟はそういう子なのそうって悲しいとか寂しい人を感じるの何それ おじいちゃんの受け売りなんだけどね、要するにそういう人はほっとけないたちなのよきっと本当の涙はウサギのような目をしてるからってウサギこれあなたにあげるって。 人になるといろんなことを忘れてしまいますか僕もいつかは忘れてしまいますかでも本当は違いますよね怖くなかったそんなこと考えてる暇なかったなそううん俺アホらしとるよもねえよけどお前世界救うんだろ <laughs> それは じゃあお前俺がいつも守ってやるからなうんよし行くぞ食べ物と一緒で僕の体に全部染み込んでいるんですよね